Привет, я Юля. Это мое первое видео, и я хочу его сделать оригинальным. Сегодня мы поговорим о фейках. Например, это Анна Сергеевич, а это фейк Анна Сергеевич. Поговорим о фейках. Первый нам добавляется Анна Сергеевич. И мы узнаем, проектов и капец сколько. Я не представляю, зачем фейки живут другой жизнью. У них есть своя жизнь. What? Я тоже знаю, почему what. Ну, давайте поговорим о том, что сегодня у нас первая. Анна Хильдейк, вторая Анастасия Иванова. И у нас топе Анны Сергеевич добавилось три фейка. Почему их три? Никто не знает. Сейчас нарисую три. Три фейка. И сегодня эти три фейка попадут в топ-3. Да. Первый фейк был нормальным, второй нейтральным, а третий был ужасным. Так же, как у Анастасии Ивановой будет три фейка. Запомните. Фейк. И сегодня в топе 3 Анны Филикевич у нас будет фейк, который хороший, который просто просит лайк на Аву. Второй нейтральный, который просит лайк на Аву и на все записи лайка. Лайки, хотя этих записей 667. Кто знает, что будет? Поставил лайк на Аву и лайк на сезон. И хорошо. Третий будет не только просить лайк на Аву и на сезон, но и будет угрожать жизни. Кто потерпит такое, а? Логика хотел. Блин, сказала логика. Ну вот. Второе, э, ко второму фейку я захожу. И типа пишет привет, как дела, что делаешь? Типа, Аня, я твоя большая фанатка и все такое. Ну это правда, но я так написала, типа там всякие поцелуйчики воздушные, все такое, типа, схожу с ума по ним. <laughs> И она мне написала, ставь лайк на Аву и на все записи. 567. Вот. Как я ей могу поставить на 567? У меня даже времени столько не хватит, я не могу ей. И написала, я, короче, ей больше ничего не ответила. И ушла с ее Третий фейк. был самым ужасным фейком в мире. Вы бы такого фейка даже не хотели. Я ему пишу, привет, как дела? Ты делаешь, Ань? Он такой, привет, быстро ставь лайк на все мои фото и на все мои записи. А то ты хочешь завтра лежать с трубкой в горле? Я такая, все сразу поняла, заблокировала ее, короче, потом заблокировала и больше мы с ним не пересекались, не встречались. Хотя кто знает, среди 10 миллиардов миллионов людей этот один фейк угрожает жизни. Мне, конечно, стало страшно, я маме сказала, но мама сказала, ты не бойся, пока я с тобой рядом, с тобой ничего не произойдет. Мне я такая сразу. Да, когда мама рядом... Вот. Давайте его сюда посадим, ему хочется с вами познакомиться. И петушечку вот сюда посадим. А то он не совсем впереди. Плохо. Это у нас была Анна Хинкевич. Потом я зашла с галочкой. И отправила всем этим трем фейкам, всем этим трем фейкам ссылочку на настоящую Анну Хилькевич. И что они? Они меня заблокировали. Без проблем. Так и другая. Потом я зашла к Марии Беловой. Ну, она тоже фейк, потому что Марии Беловой не существует. Ну, точнее, существует, но не Анна Хилькевич. Это просто роль Марии Беловой. Вы сами понимаете. Итак, что происходит дальше. Я э, и Мария Белова мне пишет лайк на аву, это хорошо. Да. И такая мне дает ссылочку этой Анны Хилькевич, и такая говорит, вот это я. Я такая, даже Типа, ты клон и все такое. А она такая мне говорит, типа, то, что я не клон, ты сомневаешься в этом. Я такая, ага. Ну тогда докажи мне, что ты не клон. И вот, происходит э, что дальше. Я захожу к Анастасии Ивановой. Это мой кэшбэк. Я захожу к Анастасии Ивановой. И значит, этот, эм, она, короче, у нее тоже тройка фейков. А. И вот, первый фейк у нее был не очень нормальный, нейтральный. Он мне просил по всем его записям поставить лайк. У него было 4 записи. Вот. Сейчас. Четыре записи. Зато у него фотографий было Я там должна сыграть. Я, конечно, не против насчет лайка. Но если там было 4 фотографии. Ну вот столько фотографий мне не надо. Ну, я, короче, завершила с этим делом. Сказала, все, нет, пока. И он мне просто лайк на Аву и по всем моим записям. Да, 4 записи, я не поставила лайк и на фотографии тоже. Ушла, короче, дала ему ссылочку и пишу, то что ты не настоящая. Анастасия Иванова. А второй фейк меня вообще <laughs> потряс. Он был самый ужасный. Написал Настя Ивановенькая. Ей 10 лет, Ей 10 лет. Вот столько. Ей 10 лет, она выставляет из себя дуру. Да. Конечно, Анастасия Иванова не дура. Я говорю именно про ее жизнь, про нашу Настеньку, которая не... которая фейк, которая не фейк. И как вы думаете, я пишу ей привет, она такая, приветики, как делишки, Юленька, я такая, нормально, как меня называют Юленька, я такая, и даю ей ссылочку, это настоящая Анастасия Иванова, я такая, это моя старая страничка, мне еще не успели поставить галочку, хотя галочку ставить через два дня. Что? Вот. И третий фейк, но ну, меня не сильно потрос, Он так нейтрально, нейтрально, нейтрально, нейтрально он как, а, ну я тебе скажу. Да. Короче, он меня потряс. И это вообще мне ни в какие ворота не лезет. Он, знаете, на кого был похож? Там была Полина Максимовой фотография. 400 фотографий Полины Максимовны, для ее 10 фотографий. Я считала просто потому, что мне надо было это все для акта. И было 30 фотографий Станислава Ярохова. И я написала, поставь мне лайк на все фотографии, без записи. И такой, поставь мне лайк на все записи фу, на все фотографии, а то я тебе в подписчиках и не возьму тебя в семейное положение, и не возьму тебя типа в черный список, ой, и возьму тебя в черный список, я такая. Отправила ссылочку, короче, но она меня уже заблокировала. Она никогда не узнает истинную правду про себя. И как вы думаете, как нам сражаться с фейками? Мне уже стран... страшно, если честно. Да, новый страшно. И теперь мы узнали, что такое фейки. Ставьте, пожалуйста, лайки на мое видео, пальчики вверх. С вами была я, Юля. Наверное, вы поймете, что такое фейк, а что такое не фейк. И я надеюсь, мы начнем когда мы с ними сражаться, еще никто не знает. Они как ночные бабочки летают везде и никогда нас не спасут. Поэтому с вами была Юля, я. И хочу сказать, если вдруг вы, у вас возникнут вопросы, пишите мне в комментариях вопросы. Пишите ваши отзывы мне в комментариях. Я не буду отключать комментарии, потому что я не боюсь, что вы мне напишете. Если, мне напи если вы мне что-то напишете, я это просто проигнорирую. Знаете, все вот эти, э, все вот, вот эти все игрушки, эм, как бы эффекты э, этого свечения, вот этот фон, это все я делаю для вас, мои милые. И если вы мне что-то плохое скажете, я вам не, я вам не угрожаю. А если вы мне что-то плохое скажете, я, конечно, не буду отключать комментарии. Зачем мне их отключать по Вы объясните мне? Делайте выводы, конечно. Нет, ну если вы хотите, пишите мне всякие гадости, если вам на душе станет легко. Вот это. Поэтому делайте, что хотите. Но я буду бдительна. Если вы, например, будете писать мне вот всякие комментарии плохие и все такое, но это на вашей совести, я не знаю почему. Итак, к грузу мы не будем возвращаться. Ставим пальчики вверх, лайки, комментарии, самые лучшие и самые худшие комментарии. Все это для вас. С вами была Юля, самая милая девушка. Пока!